मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भारतीय आज हिंदी फिल्म इतिहास के हरफन मौला और जिंदा दिल गायक अभिनेता और निर्माता रहे किशोर दा का जन्मदिन है इंदौर से किशोर कुमार का गहरा नाता है यहाँ के क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी उच्च शिक्षा की खत्म कर किशोर कुमार गांगुली ने माया नगरी मुंबई का रुख किया जिसके बाद फिल्मी जगत में अपने हुनर की ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी दीवानगी का आलम देखते ही बनता है इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में आज किशोर के जन्मदिन पर उन्हीं के गीत गुलजार हुए किशोर दा के गाने और क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़े लोगों ने किशोर दा का जन्मदिन केक काट कर मनाया आज हिंदी फिल्म जगत के सबसे जिंदा दिली और हरफन मोला कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिन है खंडवा के प्रीडर कुंजालाल गांगुली के बेटे किशोर कुमार ने 11 जुलाई उन्नीस को इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहुंचे तभी से किशोर और इंदौर की यादों का सिलसिला आज भी चल रहा है क्रिश्चियन कॉलेज का कमरा नंबर चार हॉस्टल की गैलरी उनके बैठने की बेंच और वो इमली का पेड़ सब कुछ वही है जहाँ कभी किशोर कुमार के तराने गूंजते थे किशोर दा के हॉस्टल के कमरे में तबला ढोलक हारमोनियम तो नजर आते थे लेकिन किताबें नहीं आज भी इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में किशोरदास से जुड़ी यादें बड़ी ही सहेज कर रखी हुई है